අපි දැන් ආවා පානවට පානවෙන් ඇවිල්ල ඔකඳට යන පැත්තට යන ගමන් ඉන්න මේ කෑමටි කැරගෙන දැන් හිමීට යන්න ගන්න බස්සයක් එනවා කිව්වා බස් එක වෙලා නමයට දහයට වගේ තමා පානමෙන් එන්න පානම් බස් එක එහෙන් හතට ඇද්දේ මෙහෙට එන්න තිබ්බේ හතරට විතර මට මෙහෙදි පහ විතර වුණා පොඩ්ඩක් ඔය තෙල් සෙට් දෙල බ්ලොක් කරන් ඉරුවා නම් මනම් කේසින්ද ඒකට එනවනම් අනිවාර්යෙන් සීට් එක බුක් කරන් එන්න. බුක් කරගන්න කේස් එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න මේ මැසේජ් එකක් හරි මම කමෙන්ට් එක නම්බරයක් දෙන්න. අද ගමන යන උන් ටික තමයි මේ වල බයික් එක ආද. මේ කොණෙන් යනවා චින්තකයා. මැදින් යනවා නවීනයා. එහා පැත්තෙන් යනවා කසුනයා. ආයි. බලන්න. ඔය ටික තමා දවස් හතරක බලාගන්න වෙන මේ ඇතවුණු හතර මේ පැත්තට ඉරපා යන්න ගත්තේ. ඔය වඩු කුරුළු කූඩු ටිකක් එහෙම තියෙනවා. පානම පොලිස් ස්ටේෂන් එක ගාවින් වං අත පැත්තට දාලා තමයි දැන් අපි යන්නේ. වං අත පැත්ත දැන්නද කෙලින්ම ගියොත් කිඹුල්ලු ඉන්න වැවක් තියෙනවා. අර බස් එකේ එනවා කියන්නේ නිකන් අනිකරම අර පුදු සෙනගක් ඉන්නේ 23 සෙනසුරාදා YouTube එකේ මේ තම හටියට බ්ලොග් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ පාදචාරිකාව ගැන පොඩි පොඩි සිනමැටික් වීඩියෝ කෑලි යනම් මම තිබ්බා මේ ડોකියුමන්ටරියක් තිබ්බා සෝබාධාරයකින් කරපු. නැතර මේක වෙයි පළවෙනි පාදචාරිකා බ්ලොග් සීරීස් එක YouTube එකට වැටෙන මං හිතන්නේ. අපි කරමු බලත් යම් මාත් එක්ක. ඔන්න දැන් පානම කුඩුම්බිකල අපේ භූමිය දැන් තමයි පටන් ගන්නෙ. හරියටම ඊළඟට කුමනට යන්න ඕන යන්නේ අත රස්සනේ අපේ සෙට් එකට ඉස්සරහින් තව කට්ටියක් යනවා අපි බස් එකේ මාපු ඕපන් ඒරියා එක අපි යන් තව ඉස්සරහට මේ පැත්තේ ඔය පේන්නේ 50ක් කළ වැව මේ හරියෙන් තියෙනවා අතහැරලා දාපු කුඹුරු ටිකක් එහෙම තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම අපිට හම්බෙනවා කුණුකොළ කලපුව ඊට පස්සේ වෙහෙරකම නටබුන් ටික ඒ හරියට ගිහිල්ලා අපි මේ උදේට කණ්ඩින්නේ. බලන්න මේ. ඔය හැමතැනම මුවාඩි තියෙනවා. මුව රංචුවක් ඇවිල්ලා. ඉස්සර මේ හරියටත් වතුර තියෙන්න දැන් වතුර හිඳිලා ඇත්තේ මේ ඉත්තම්ලා ගිහිල්ලා තැන්නෙන් යන්නේ පාර වටෙන් යන්නේ අපි ළඟව මාර්ගය හොඳ මාර්ගය කියලා අපි මැදින් යනවා කොහොමද මේ පැත්තද මේ පැත්ත කැමරාව තියෙන මේ පැත්තේ මම පේන්නේ නැහැ නේ මෙහෙම හරිද මම දැන් vlog එක කරගෙන යන්න යන්නේ මේ විමුක්තියට කරන්න බෑ කිව්වා මේක මෙතන බැලුවොත් පේනවා මේ රවුමට වලක් කපලා වගේ පොට්ට එකක් මේක ඇත්තටම ලොකුයි පේනනේ සයිස් එක මේක ඇවිල්ලා මේ පිටසක් වල ජීවයක් මෙතන මේ යානාවක් බලලා තමයි තියෙන්නේ කලින් ওই විදිහට මුඹුරක මේ අමුතු හැඩයකට ගොයන් කපලා තිබ්බා ඒකත් ඒ කරන්න ඇත්තේ ඒ පිටසක් වලම කියලා තමයි අපේ විමුක්ති මහත්මයාගේ අදහස ඌ එක කියන්න කැමති නෑ හරි පේනවනේ අපේ බුද්ධිමත් ජනකාය බ්ලොග් හතරම රැඳී සිටින්න අප සමග මෙවැනි අනිවාර්යෙන් වටිනා තතු දැනගන්න තතු තියෙන තතු ඕන තරම් දෙන්න යම් යම් තතු යම් යම් තතු තව කිලෝමීටර් නමයයි තියෙන්නේ ඔකද දේවාලයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ උදේ කෑමක් ගන්න ටික මෙතන කනවා අර පැත්තට වෙන්ඩ පේනවා ඇති කුඩුම්බි කර ඒ හරිටනක යන්න ඉති නුදකෑන එක දියප්ප දියප්ප අලහෝදි කන මැරිච්ච ගෝනේ ගලක මේ වගේ වතුර එකතු වෙන තැනකට කියන්නේ ගල් කෙමක් කියලා සාමාන්‍ය ඔය වගේ තැන්වලට වතුර බොන්න සත්තු ගොඩක් එනවා මේකෙත් පේන ඇති අඩිපාරවල් එහෙම හෙන ගොඩක් තියෙනවා සත්තු හෙනට එන තැනක් ඔය වලස් එකෙන් මේකට වතුර බොන්න එහෙම පානම බස් එකෙන් බහින තැන ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් තියෙනවා 17ක් විතර තියෙනවා මේ ඔකඳට දැන් ඒකෙන් අපි භාගයක් භාගයකට වඩා පොඩ්ඩක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව ටිකකින් ඔකඳට ගියා නම් එතන ඔකඳ දේවාලටත් ගිහිල්ලා එක තැන මොකද දේවල් ගැන කතා ටිකකුත් තියෙනවා මම ටිකක් කියන්න ළඟට ගියාම මේ ටික බලාගෙන ඉස්සරහට යන්න තිබ්බා මේ පැත්තට ගලෙන් තියෙන්නේ මේ තියෙන ගලේ වලස්සු උඩ නගිද්දි ඌරගෙන ආපුවා මේ මේ වලස් නියපොතු පාරවල් ඒතර මේ තියෙන්නේ වලස් බිටි ගොඩක් වලස් රාජධානියක් අස්සින්නේ අපි හඳයි යන පුස්කාලා කොහොමද තැන්න දැන් අපි ඉන්නේ පොඩ කලපුවේ ගොඩක් අවුව දෙන කාලෙට ඒ වතුර ගොඩක් වැඩි වෙලා ඉතින් ඒක තමයි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ තමයි මේ ඉතින් කලපුව හොඳට පේන්නේ නේද? ඕකේ. ඔව්. මේ අන්තිමේට කියපු ටික ෂුවර් කරන්න එපා. අර මුලින් කියපු ටික ඇත්ත. අර මගේ විස්තර නෙමෙයි මේ මේ අර අර කතාම කියන්නේ ඕකා මේ. එන ලැජ්ජකාරයා කොල්ලා. මේ එල කොල්ලේ. ඇත්තටම. ලැබලි. වලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන දී මම දවස් ගානක් කොහොමද බැටරියකින් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න සෝලා කෑල්ලෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. සෝලා කෑල්ලයි පවර් බැංකයි බැටරි දෙක. තියෙන උඩ වෙහෙරකම බලා ගන්න. ඒ මං සම්දියත් පහු කරා. හම්බුණා ඒව නම් මොකක්ද දන්නේ කුළුවරක් ඉන්නවා රහෙට වෙන්න මේ ටිකත් අත්තරලා දාපු කුඹුරු වගේ මේ හැමතැනම හතරක් බෙට් ටික දෙනවා කුලම් පාරේම හොඳටම සැරයි මේ වගේ ඕපන් ඒරියාස් වල මළුවේම දිගාරිට හොඳ නැහැ හතර වටේටම යනවා சந்தான சந்தனைக்கு அரோகராம் சந்தான சந்தனைக்கு அரோகராம் சந்தான சந்தானா குழந்த கந்தனைக்கு அரோகரா குழந்த கந்தனைக்கு அரோகரா මෙතනින් ඔය පැත්තට කුමන පටන් ගන්නවා එතකොට මේ පැත්තේ ඔය උඩින් පේන්නේ පොදු දේවාලේ ළඟටම ඇවිත් ඉන්නේ තව ටිකයි ini dalam දැන් කුමන මේ පැත්තෙන් කුමනට හැපැත්තෙන් යාල ඔන්න දැන් අපි කුමනට ඇතුළු වෙන්න යන්නේ කොඳ කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ කුමාරයා ඒ කියන්නේ කතරගම දෙයියෝ වටියමත් එක්ක ලංකාවට බෝට්ටුවෙන් ආපු තැන කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ එතන ආපුවරු දෙක ගල් කරා කියලා තමා කියන්නේ. ඇත්තටම කිව්වම බීච් එකේ තියෙනවා මේ ඔරු දෙකක් වගේ ලොකු ගල් දෙකකුත් තියෙන ඔරු දෙකක් විදිහටම තියෙනවා. දැන් අපි යන මේ පාර තියෙන්නේ. ඒ පාරෙන් කතරගමට ගියා කියලා තමා දෙම කට්ටිය වැඩේම අධහන තැන්වල පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් නැවතිච්ච තැන් කියලා තමා කියන්නේ ඒ වගේ මේ ඔකන් දේවාලය මේ කතරගම් දේවාලයට සමකාලීනව තමයි හදලා තියෙන්නේ. يعني තරම්ම පරණයි මේ ඔකන් දේවාලය. දැන් කොහොම හරි බීච් එකට ගියේ නෑ. මේ කුමන දිගේ අපි යනවා. අද රෑ ඉන්නේ කුඩා කැබිලිත්තරම යන්න ඕන කියලා හිතන් ඉන්නේ. මේ 11 මාට්ට කිට්ටුයි. මේ ඉස්සරහට ගිහින් ඉස්සරහ වැවක් තියෙනවා. වැව ගාව පොඩ්ඩක් ඉඳලා අ, වතුර ටිකක් පුරවගෙන අපි යන් එහෙනම් ඒක මගේ එක බා මේ ඇයි මෙතන එන්න කිව්වා දැන් අපිලා කුමනට ඇතුල් වුණා මෙතන ටිකට් එකක් වගේ එකක් දෙනවා ඒකත් අරගෙන අපි ඇතුල් වුණා පාරි තියෙන කුණු ටික ඇහිඳගෙන ගිහිල්ලා මගින් තියලා යන්න කිව්වා ඒකත් කරගෙන ටොයිලට් යනවා නම් මේ පැත්තට වෙන්න මෙතන ටොයිලට් එකකුත් තියෙනවා. ඒවෙන් ප්‍රශ්නෙකුත් නැත. ආයේ මෙතන මේ කුමන වැව වෙන්නද මන් දන්නේ නම. වැවක් තියෙනවා කිඹුල්ලු ඉන්නවා. එච්චරයි අපි යා. කැලේට ආවම මුදල් යන්න එපා එක දණකට දැම්මත් හැමදැනම මේකයි සාමාන්‍යයෙන් අර හරිය කරනකම් කැලේ අස්තරම යනකම් යනවා. නවින් ඔහම ඉන්නව? මේ බලන්න අපි කිලෝමීටර එකමාරක් විතර ආවේ. අල්ල වෙන්නකෝ. මේ බලන්න ආදරණීය වැඩගොඩ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පාරයිනෙම දැම්මත් හුලම් පාරත් එක්ක කැලේ පුරා යනවා දෙවාන ජීවකෙන් කිව්වේ එයාලා අදම ඇවිල්ලා මේ ටික ක්ලියර් කරලා යනවා කියලා දැන් එයාලා ක්ලියර් කරත් කැලේ අස්සර ගියාම ඒවා ටික ගන්න බෑනේ අමාරුයිනේ එහෙම දාන්න එපා එකතර එකතු කරලා කුණු දාන්න තියෙනවා ඒකට දාගෙන යන්න වැඩි හරිනේ මේ පැත්තේ සිට මේ පැත්තට අතනින් අර ගහෙන් මෙහාට පහළට තියෙනවා පොඩි වතුර වලක්. දවස් දෙක තුනක් විතර පරණ අලි බෙටි. මේ පාරේ මේ අලි යන පාරක් මේ පැත්තට ජිප් එහෙමත් යනවා. ඒ වගේ පාරක් මම හිතන්නේ අලිත් යනවා ඒ පාරේ. බාගුරේට අර ඇතුල් වෙන තැන ඉඳන් තියෙනවා කිලෝමීටර 8ක්. අපි 3ක් විතර ආවා. තව 5ක් විතර සෑඩ් බලමු ස්ටාට කියලා මෙම් බලාගන්න මෙතන් තියෙනවා යෝදලිප යෝදලිප කියන්න ඇයි කියලා හිතාගන්න උඩුවන්නේ ලික්ගල් තුනක් වගේ මේ එක දෙක තුන ලිපක තියෙන ගල් තුන වගේ ලොකු ගල් තුනක් යෝදලිප සරලයි පස්සයි සකයෝතය කරයන ඉති කැස්බය සංරක්ෂණය එකක හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය කිරිගල්බේ ඕක තවටිකක් බිච්චක පැත්තට වෙන්ඩ තියෙන්න මහිතන්නේ දුඩක් සාමාන්‍ය දුරක් ගිල්ලා මෙහාට එන්න ඕන එච්චර දුරක් යන්ඩ අමාරු වෙලාවෙන් කේස් එලාවෙන් කේස් කියන්නේ බාගුරයට තුන වෙද්දි ගිය නැත්නම් එතනින් එහාට යන්න දෙන්න ඇයි ඊළඟ තියෙන්නේ මේ කුඩා කැබිලිත්තනේ කුඩා කැබිලිත්තට ඇද්දි තවවාසුනාම සත්තුන්ගේ සින්දා තුන පහුනොත් අතරින් යාර යන්න දෙන්න. එහෙනම් තුනට කලින් අපි අතෙන් යන්න ඕන. එහෙනම් කෙලින්ම එහෙටම යනවා. වැඩි එහෙට මෙහෙට රින් ගන්න නැතුව. ඕකේ. සිටුේෂන් එක එහෙමයිද? ඕක පහු කරානම් ඉනකට කුඩා කැපිලිත්ත කොටමක වෙලා තියෙනවේ ය පොඳරි දෙනානේ දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේක කට්ටක් කියලා ඕගන්නේ පාදයක් ආවා මෙතනම අලිබෙටි ගොමක් තියෙනවා උඩ වතුර තිබිලා තියෙන ලෙවල් එක ඉන්න තිබිලා තියෙන ටික එළියෙන්න බලන්න මොසරල්ලා චීස් අමුවෙන් කෑම අමුවෙන් කෑම සනික කෝපය හා සනික ශක්තිය කෝපයක් පොයිට බං ප්‍රහණය තරහ යන රද්දි මේ ෆෝන් එතනින් කාලා දැන් බාගුරේ පහු කරා තව කිලෝමීටර් 12ක් විතර තියෙනවා වේගෙන් වේගෙන් යන්න ඕනද කාලා ඉවරයි රටින් දෙක ආවා බස් කෑවා අපි යනවා අපි අද අද හිමි දන්නේ මේ අද හිමි දන්නේ මොකක් ඉන්නවද පාර නැත්තේ මොකක් මොන් සූම් කරා ආමුවක් ගියා. කරයි දෙකමාරට කිලෝමීටර් 12ක් යන්න තියෙනවා. අන්න හරි. පැයකට කිලෝමීටර් 6 ගානේ. තියා. සුළු දේවල් නේවා. සුළු දේවල් නේ. අද යන බොයිස් දැම්මම මේ කුඹුලෙක් කට අරන් ඉන්නවා. සත්තු දැන්නම් ටික ටික එලි බහිනවා. ටක් ගාලා යනවා. කුරුල්ල ටික බලා ගන්න පොඩ්ඩක්. අට දහයයි වෙලාවත් පුඩා කැබිලිත්තට තව කිලෝමීටර් හතරයි කකුල්වලට මාර සනීපයක් දැනෙන්නේ මාර්ම සනීපයක් කිලෝමීටර් 30කට 35කට විතර ගියානේ හොස්පිටල් ගිහින් දාන්න අයියෝ ඔක දීපන් ඔබට බැරි නම් මං ලොග් එක කරන්න දැන් මල්ලිලා මම විමුක්ති විමුක්ති මහත්තයාගේ YouTube channel එක හොරකම් කරන්න යන්නේ. අන්න සෙන්ටර් එක මට බැන්නා. ඒක ඌ කියනවා කටහක් දෙන්න. දැන් එහෙම කරන්න පුළුවන්ද මං අහන්නේ. මේ මොකද්ද ගඟක් පේනවා මං හිතන්නේ ඇතින් පේන්නේ මොකද? <laughs> අන්න අර හරි. <laughs> ඒ වගේම මේ අපිට මේ බීම බැලුවත් බලා ගන්න පුළුවන් සුදු පාට. මයිල් මයිල් වගේ යම් දෙයක් බලාගන්න තියෙන ගෝනි ගෝනි වගේ මේවා ඇවිල්ලා ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ බෙටි තැලිලා වේලිලා සුදු පාටල. එහෙම නේද කසු කකසු කාලයක් සමග වෙච්ච දෙයක් නේද නේ වතුර කීප කොටස අවසානයි මිතුරු වරුනේ I'm back ඔව් විස්තර කරන්න තියෙන ඔක්කොම විස්තර කරලා මේ පැත්තේ ඉර බහගෙන යනවා ඉර බහැලි ඉවරන්න කලින් අපි කොහොම හරි කුඩා කැබිලිත්තර යන අහිංසක බලාපොරොත්තුවකින් තමයි යන්නේ මෙහෙම. අර ඈතින් පොල්ගස් ටිකක් පේන්නේ පරණ උගඳ ගම. ඕක දැන් අත්තරලා දාලා කියන්නේ මේ ඇතුළ වැඩි හින්දා. ඉස්සරහින් තියෙනවා කුරුළු පාරාදීසය මං හිතන්නේ. ඒකට තව මීටර් දෙකයි තියෙන්නේ. කුඩා කැබලිත්තට. ඊපයි කියන්නේ යන්නේ අපේ මොකක්දම කරන්න මං හිතන්න වීඩියෝ වීඩියෝ නිකම්ම උඩේක දෙපේ ඇන විඩිය ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගයිස් සිගනල් නෑ එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් සිගනල් නෑ අපිට දැ මෙතන මේ මිනිස්සු දාහක් විතරන්න හැමෝටම සිගනල් නෑ සිගනල් නෑ හයි බොයිස් කොහමද දැන් වෙලාව 9ට විතර ඇති අපි කුඩා කැබිලිත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතන තියෙනවා අපේ බඩු ටික මේ බෑග් එක අතනින් අර උබන උබන නෙමෙයි උයනවා මෙතන ඉන්නවා අපේ කසුනා හයි කිය මම්බා හයි හයි නේ බායි එකක් වගේ තමයි බායි <laughs> තවත් ටික අපේ අපේ තියෙනවා බොයිස් හැමක් දෙකක් දුෂ්ටයි මේකින් එක ලැජ්ජාශීලී පුද්ගලෙක් ඒකින්ද වැඩිය වෙන්නන්නේ මේ අපි ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා නාලා කරලා දැන් කෑම උයනවා එතන ඉන්ටක බොසා සෝයා කියනවා පරිප්පුයි දැන් සෝයා මිට් හදනවා ඒකලා මේ කොහම හරි අද අපි ගියා කිලෝමීටර් 30 39ක් විතර මුළු ගමන 39න් 37ක් 38ක් විතර ගියේ පයින් 40ක් විතර ගියා මුළු ගමන හිතන්න. ඔව්. හමාර දෙකක් දෙකමාරක් විතර අන්තිමට අර ට්‍රැක්ටරයක් හම්බුණා. ඒක යාවේ බ්ලොග් සීරීස් එකේ පළවෙනි එක මම මේ ඉවර කරන්න හිතුවේ මොකද මේ දැන් කන්න කාලා නිදියන්න ඕනේ හෙට උදේන් පිටත් වෙන්න. බලපු සැමටම ස්තුතියි. කමෙන්ට් එක ලයික් එකක් ඔක්කොම දාගෙන යන්න. මං ගියා. sunat kita respect